吉事尽量是少取的，但是有一件事情呢，是请大家务必要在周一这一天尽量的去做。如果你们希望在新的一个流月的时候，你的运势呢可以更足、更旺盛的时候，在这一天，也就是周一，请务必要帮自己补气。而补气的方式呢，尤其是针对你长期在居住的家宅的部分，针对您。 的这个墙壁，比如说有裂缝的，或者是说我们的这个纱窗有破洞的，请务必一定要将这些有破洞、有坑坑巴巴的，都要在周一这一天把它给补起来哦。那这样子，我们的这个运的气势呢，才会足，在隔月的时候运才会更加的旺盛哦。好，再来我们来看一下，在周二的部分呢。 我们会逢到的是七夕，这边呢，先预祝荧幕前的每一位男女呢，在七夕呢都能够有情人呢终成眷属哦。也祝大家中国的七夕情人节快乐。在这一天呢，同时也逢到的是我们的地府度生会，所以呢，在当天其实也是我们等于是很适合普渡的日子哦。 那天普渡的话呢，呃，请大家要注意一下，是不可以往南方朝拜的。再来呢，这一天七夕也是很适合做开池，还有放水。所以如果有需要的朋友，请务必记得当天的开池、方放水呢是非常大力姻缘的。所以如果你想要求姻缘的朋友，请。 务必要在东北方放这个开池跟放水哦。再来，我们来看一下周三的部分，我们会逢到的是上弦月，在凌晨的一点五十九分呢，我们呢上弦月呢就会成型。那在这个时间呢，也就是过了这个时段之后的两天内，大家呢不妨呢可以做一个上弦月的这个。 心愿祈许，那这样的一个祈许呢，通常是建议针对，比如说你想要增强你的自信心的部分，或者是说你想要解除一些官非或者是灾难的，想要克服一些比较困难的疑难杂症的事情，我们都可以在上弦月的这个两天内呢去做祈求哦。 那通常就是在晚间的时候呢，对着月亮，然后心中呢默作祈求就可以了。好，再来呢，周三这一天也逢到的是戊拆灶的日子，所以厨房的灶呢，如果刚好也要做修缮的，请务必记得要另择他日再做修缮。再来就是礼拜四的部分，礼拜四这一天我们逢到的是当月的月破大号。 同时，也逢到的是误探病的日子，所以当天尽可能极致少取。但是在当天，我们是可以做药浴的一个除秽开运法，所以不妨呢，有需要的朋友可以到中药行呢去买一个药浴包，然后透过药浴呢来做泡脚或是泡手足。那如果你可以接受的，朋友呢，再做泡全身的这个动作。再来就是礼拜五了。 礼拜五这一天呢，我们逢到的是未时宝光。那这个未时宝光呢，会逢到的是我们的玉兔望月。如果当天我们的天空呢是够清澈的，而且白天是可以看到月亮的，那请大家务必一定要把你有佩戴的水晶，尤其是水晶豆或者是你的聚宝盆拿到户外呢，经由这个。 太阳跟月光同时的消持，还有加持哦，跟除秽的动作，我们要借由这个日光哈的这个宝光呢来做除秽加持啊，借由这个天地的这个自然之气来把这个水晶的能量呢发挥到它极致的一个效能。那这个时间点呢是在我们的未时，也就是下午的三点到五点。 所以，如果天气是适合的，但是要看天公作不作美了。好，那老师也要提醒大家呢，在周五这一天呢，刚好也是逢到我们农历的七月十号这一天，也是非常适合普渡的。切记，当天呢不宜拜的方位是往西方拜哦。所以，这个这一天呢，要拜拜的朋友们哦，要切记要注意一下。如果您刚好呢， 您的那个屋向就是这个方向的时候，那要怎么样去克服这样的问题呢？就把我们摆在户外的这个桌子的方位呢一下，那您拜的方向就会是不一样的了。这样大家理解老师说的意思了吗？再来呢，在这个周五这一天也是非常适合呢送供果的，所以老师也会很建议，如果当天有在做普渡的朋友，可以把你们累积的这个念的这个经文呢。 回向给这些有缘的这个好兄弟们哦。再来就是礼拜六的部分了。那礼拜六这一天呢，我们会逢到的是无土太阳日，吉时呢，落到的是未时。那这一天比较特别的是，因为它有逢到的是月宴跟雪祭的部分，所以在当天呢，刚好也是逢到适合普渡的日子，也可以送公果。 那要忌的方位是南方，但是呢，如果您刚好是女性朋友，逢到月事，也就是月经来的朋友们，在礼拜六这一天就切记不要去做这个普渡的这个动作，会对你的运势会有相对的一个影响哦。那再来就是呢，在礼拜六这一天也是很适合做开池跟放水的，尤其是大力我们。 官禄，那请大家仔细听清楚喽。官禄代表的是，如果你想要求官，也就是你想要升官、升职，或者是你想要求一个好的职位，你目前是待职中的朋友，请在西南方开池跟放水。那要做的时间是我们的下午的三点哈到五点的这个时候。 再来呢，我们这个要做这个求这个路的部分，也就是财路的部分呢，那就看您是要求正财还是偏财。如果您走的是正直的，请您在西北方好放开池放水；如果您是有副业的，您是呃要求偏财运的，请您是在东南方开池。 放水，那这些呢都是可以在当天完成的哦。好，再来我们来看一下，在周日这一天呢，我们会逢到的是天福日，在当天呢很适合做安床跟嫁娶哦。所以，尤其是针对如果您这阵子呢精神不宁、睡眠呢比较差，可以在周日这一天呢适当的去调整一下我们床的方位，那可能呢对你的睡眠呢会有。 稍微的一个改善的效果，当天也同时是非常大力交易的一个日子哦。那有需要的朋友们，不妨可以参考看看。以上是当周的日课吉凶要注意的事项。再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先呢，第三名是我们属牛的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那老师呢要告诉你们呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜与你们的运势呢，基本上是爆表的，而且过去的努力呢，在这一周是可以看到成绩，因为你会得到很大的一个回馈，而这个回馈呢，可能是在奖金上面。 或者是得到一些贵人的相助，比如说他帮你介绍客户啊，或者是他帮你带来一些新的市场的讯息等等的。所以呢，你在这个礼拜呢，不管是运势强之外呢，您在你的事业上面，你的专业形象呢也会更上一层楼哦，所以自信度相对也会 up up。 在当中呢，请务必要记得这三个生肖的朋友多帮助别人，去当你一个神助攻，帮别人呢当他们的贵人，这样子对你日后呢也会有很大的帮助的哦。再让我们来看一下个别生肖在当中要特别注意的事项又有哪些吧。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在当中呢。 会有不太顺眼的一个状况，这个不太顺眼，并不是别人看你不顺眼，而是你看任何人事物都非常的不顺眼哦。所以老师要告诉属老鼠的朋友，切记呢，我们相由心生。当你老是觉得都看不顺眼的时候，你的眉心总会是皱的，这样子别人看你的时候，就会觉得这个人好像不是那么好相处。所以，请属老鼠的朋友要切记哦。 要把你的心放宽一点，凡事呢都往好的方向去想，这样子才可以顺利的度过这一周。这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期三之外，还有星期天。下一个生肖是我们属牛的朋友，在当中呢会逢到派上用场，而这派上用场呢，并不是你都被推到前线，而是你过去所学的。 或者是你所经营的人脉，或者是你所不备的东西，刚好在这个礼拜都可以派上用场喽。所以呢，这个礼拜你就会觉得可以很稳稳当当、轻轻松松的度过了。属牛的朋友呢，在这个礼拜运势相当的旺盛，所以除了可以当别人的神助攻之外呢，你并没有需要留意的天数哦。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，可以获得赞赏。而这个赞赏呢，除了是来自上方长官，还有来自你的同僚跟你的下属，大家呢都会对于你呢有很高的期盼。所以呢，属老虎的朋友，在这个礼拜，请务必呢要好好做好计划规划，这样子才可以让你的事业呢更加的一帆风顺。 那至于如果你目前呢是没有工作的朋友们呢，也务必呢要赶紧把自己的长处呢推销出去，或许你在这个礼拜就可以成功的谋到一职哦。再来呢，老师要提醒属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必呢要少吃辛辣的食物哦，因为辛辣的食物呢，可能在这个礼拜对你的运势呢会稍微的有。 降低的一个状况，所以请务必要忌口一下哦。那我们属老虎的朋友，在这个礼拜没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于可以鼓舞他人的，也就是如果你是非常乐观，别人会因为你的乐观而跟着呢释怀；如果你是非常的积极，别人也会因为你的积极而跟着动了起来。所以。 请你在这个礼拜当一个好的影响者，而不要当一个坏的影响者哦。请记得这个鼓舞是要往好的方向，这样子呢，你也可以帮自己多积很多的善缘跟善德。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这一周呢是不能松懈的一周哦。 而不能松懈，是因为你在这个礼拜有很多琐碎的事情，而琐碎的事情可能是身体觉得稍微的有一点不适，或者是有很多一些杂事必须要去处理跟面对。那我们就一件事情一件事情的来就好啦，不要拖，不然的话，这些小事情最后都会累积成大事情哦。属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天。 一个是周五，一个是周六，所以请你务必要记得要把你所有的事情在周末结束前前呢一定要完成哦，才不会有临时抱佛脚的一个状况产生哦。那再来呢，下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜请务必记得老师提醒你的要。 把握时间，而这个把握时间代表的是什么呢？代表是凡事不要拖，第一时间想到就赶紧去做，因为时间不等人。的，如果呢你去拖的时候呢，你可能最后呢会丧失最好的时间点哦。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期一之外，还有星期五。把握时间。 这个时间有可能呢，会给你带来更多的机会跟贵人来帮助你哦。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜要学会婉拒。这婉拒呢，是代表的是要适当的去认知自己擅长做什么，或者是哪些是你应该做的，你范围内所该要处理的。 不要什么事情呢都揽到自己身上，不然的话你会变得非常的累哦。那属马的朋友呢，在这个礼拜啊，留意的天数是星期二。学会婉拒呢，也可以让属马的朋友呢，在这个礼拜提升你的口条。所以请务必呢，要想想看怎么样用好的方式去拒绝别人哦。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在当中呢，要学会把握时间哦。那同时呢，这个把握时间呢，它呢代表的是你要知道呢，怎么样去运用你现阶段所有的资源哦，然后呢，去好好的把你现阶段该做的事情尽快的去做完成。为什么呢？因为属羊的朋友呢，在这个礼拜，尤其是周一。 周二、周三这三天哦，很容易会逢到一些突发状况，而突发状况常常会让你来个措手不及，让你要去应变。所以，如果你能够擅长把握时间的话，你就可以在第一时间做好最好的处理跟处置，才不会要去收尾，让自己呢非常的痛苦哦。好，下一个生肖是我们属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当中呢，请务必要考验耐心的。那这个考验耐心呢，相对代表是，你在这一个礼拜比较容易会有烦躁，而且这个情绪呢，很容易一下子就冒出来。那你周边的人呢，都会觉得你像一个未爆弹一样。所以，请属猴子的朋友要务必适当的控制好自己的心情。 再来呢，老师会建议呢，属猴子的朋友在这个礼拜少喝点茶，因为人家总会觉得你在找茶哦。尽可能呢，在这个礼拜呢，多喝一些提神的饮料，比如说像咖啡或者是果汁类，来让你自己的这个代谢跟营养的补给呢，可以多一些。那我们属猴子的朋友在当周要留意的天数是星期四哦。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，在当周会逢到大将之风，这代表的是你非常的有威严，而且你说的话呢，一句可以顶十句，所以请务必要记得你所说的话呢，要经过思考再说出去。尤其如果您是任职管理相关职务的朋友哦，那属鸡的朋友呢，在这个礼拜，不管你是做什么呢，尤其都可以。 有这个领导的这个风范，所以尽可能呢，在这个礼拜好好的做一个 organize，把你想要统筹、想要决定的事项呢，都在这个礼拜做一个 setting 吧。那在这个礼拜要留意的天数是星期五哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢，是属于放手去做的一个礼拜哦，所以代表你是没有什么后顾之忧的，因为。 前面呢，有人帮你好了的路，那后面呢，也有人帮你顾好了，你只要放手呢去做就可以了。那属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六，唯一呢，就是你在这个礼拜可能会有稍微的这个自信心弱一点，会把自己呢稍微的拉了一下，所以请告诉自己，Yes I can，I can do it，好吗？ 下一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，是属于要发挥强项的一周，所以请务必要把你最擅长的事情，在这个礼拜尽量的展现出来，让它被看见，让你的优点，让你的长处被发掘，这样子你这颗棋子才有可能被重新摆置在对的位置。或许你可以把自己换到一个更适合你的一个。 职场的位置上面，那属猪的朋友在这个礼拜留意的天数是星期日，所以在周日这一天，建议尽量是宅在家里是比较好的哦。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。在这个礼拜，第三名是我们属鸡的朋友，第二名是属狗的朋友，第一名是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 在这个礼拜，如果你想要让你的感情可以增温的话，请务必在你心仪的对象面前呢，不要逞强，而且你们可以适当的交换一下双方的那个小秘密，这样子呢，不仅可以拉近你们的关系之外呢，还可以呢，让你们对彼此呢有更多一层的认识哦。 那至于是，如果你还没有追到手的话，那请记得在这一周呢，要降低你的得失心，因为如果你有得失心的时候，你在跟对方做交流的时候，难免会隐藏很多真实的那一面，让对方没有办法真正的看到你的优点。所以，请把你最真实的那一面展现出来，或许这样子就可以让你们呢互动。 更好，更上一层楼哦。好，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，甚至帮老师分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我是金英老师，我们下周见，拜拜。